Saudara kita sedang melihat firman kebenaran akhir zaman yang sedang digenapi satu demi satu. Tetapi banyak anak Tuhan tidak menyadari, saudara. Bahwa di atas semua yang sedang terjadi, makin wise saudara. Nah ini, kita ini bebas saudara, setiap orang bebas. Tetapi kalau kita nggak bijaksana itu bahaya banget. Kalau kita ngomong semau gue, kita berbuat seenaknya, kita ya pokoknya semau gue. Ini bahaya Bapak Ibu. Kenapa? Karena hari-hari ini saya melihat ya, Roh perpecahan itu mengerikan sekali sudah. Betul-betul menyedihkan. Ya. Saya sudah pernah cerita ada orang-orang kelompok ekstrim kiri, ekstrim kanan. Ekstrim di sini artinya berlebihan. Ya. Seperti yang dulu engkong pernah ngajarin, eh, pekerjaan setan yang pertama adalah menghambat tetapi yang kedua adalah mendorong berlebihan. Dua-dua ekstrim yang bahaya, saudara. Freedom kita salah tanpa wisdom. Sebetulnya lebih tepatnya gini, freedom kita salah tanpa wisdom. Wisdom itu di sini, saudara. Kita freedom, kita kebebasan ngomong seenaknya tapi tanpa wisdom, bahaya saudara. Nanti kita belajar saudara ya. Hari-hari ini Tuhan sedang mencari orang yang benar dan bijaksana. Orang yang benar dan bijaksana saja itu akan dimurnikan. Ada yang apinya menghanguskan, ada apinya memurnikan betul-betul sedang terjadi. Maka dari itu, dalam Daniel 11 ayat 32 sampai 35, dan orang-orang yang berlaku fasik terhadap perjanjian, ya, orang yang berlaku fasik itu apa saudara? Orang yang tidak memperdulikan hidup kita tuh karena perjanjian dengan Tuhan. Saudara dalam kebebasan harusnya sudah tanya, kita punya perjanjian dengan Tuhan. Segala sesuatu tanya Tuhan. Fasik itu apa? Fasik itu jahat. Tidak mau perhatikan perjanjian kita dengan Tuhan. Makanya tadi bilang tadi, freedom yang kebablasan akan dibujuknya dengan mur, sampai murtad dengan kata-kata licin. Saudara medsos hari ini harus semakin hati-hati. Saudara harus semakin bijaksana yang mana yang harus diserap, yang mana yang harus tidak. Ada kata-kata licin, saudara. Ini sebagian besar dari multimedia. Yang membuat kita ketakutan yang luar biasa. Yang membuat kita kebablasan luar biasa. Perhatikan saudara, tetapi umat yang mengenal Allahnya hari ini akan dibedakan. Yang pertama, apa Bapak Ibu akan tetap kuat. Bagaimana kau tetap kuat? Engkau harus hidup dalam perjanjian dengan Tuhan. Maka segala sesuatu tanya Tuhan. Jangan tanya pendeta, hamba Tuhan itu konfirmasi. Tapi nomor satu Tuhan. Kalau saudara menggeser Tuhan, ini bahaya. Bukan hanya tetap kuat, akan apa Bapak Ibu? Bertindak. Nah dalam bertindak kalau saudara tidak punya wisdom, ini yang berantakan. Ini yang bahaya. Ya, kenapa? Perhatikan. Dan orang-orang apa Bapak Ibu? bijaksana. Bukan hanya benar, tapi benar dan bijaksana. Di antara umat itu, jadi perhatiin Bapak Ibu, tidak semua orang Kristen punya wisdom. Tidak semua orang benar punya wisdom. Di antara orang benar ada orang-orang yang diberi wisdom sama Tuhan. Dan perhatikan orang seperti inilah akan membuat banyak orang mengerti. Saudara dunia ini sedang bingung Bapak Ibu. Dunia sedang kacau Bapak Ibu. Dunia sedang dipecah belah. Roh pemecah sedang terjadi. Kalau nggak ada orang bijaksana, kita bukan menjadi history maker tapi trouble maker. Kita bukan menenangkan, kita bukan memberi jawaban, kita bukan menjadi garam buat dunia tapi kita menjadi perusak, menambah rusak. Makanya anak saya Vincent dia ngomong, Pak, Papa mesti khotbahin lo. Value yang disampaikan Tuhan kepada Pak Yusuf. Salah satu value yang luar biasa saudara. Beliau berkata apa? Segala sesuatu tanya ngomong semaunya sendiri. Saudara, zaman itu ya, pernah di Temanggung, saudara Pak Yusak, orang antri mau doa banyak, saudara. Tahu-tahu dia keluar. Aku tanya Tuhan, Tuhan bilang kamu tidak usah doa sama tanya-tanya saya, kamu tanya Tuhan baca Alkitab alami pribadi. Tinggal pergi saudara. Aduh, saya tuh kasihan banget saudara. Saya bilang, om kenapa begitu? Saya bilang, loh Tuhannya ngomong gitu kok. Katanya. Supaya mereka tidak bersandar kepada hamba Tuhan. Oh. Saudara hati-hati saudara. Kita tuh perlu membawa banyak orang mengerti. Dunia sedang bingung Bapak Ibu. Dunia sedang kacau. Alkitab berkata nih. Semua sedang digoncang. Kalau saudara cuma benar tapi nggak bijaksana, kita nggak jadi garam. Saudara. Perhatiin ya, ini diproses nih saudara. Orang seperti ini tetap diproses. Tetapi untuk beberapa waktu lamanya mereka akan jatuh oleh karena pedang dan api. Ya, pedang ini sesuatu yang menyakitkan. Ekonomi bisa kena. Saudara bisa sakit, kena virus. Orang bijaksana bisa seperti itu. Tapi perhatiin saudara, oleh karena ditawan dan dirampas, kita ini sedang ditawan saudara. Gak ada tempat yang aman. Tempat aman hanya dalam hadirat Tuhan secret place of God. Amin. Perhatiin ya. Sementara jatuh, mereka akan mendapat pertolongan sedikit saudara. Kelihatannya hari-hari ini saudara kita cuma lihat, kok cuma pertolongan dikit ya. Sebetulnya itu lambang setapak awan. Yang percaya katakan, pertolongan yang sedikit jangan saudara dihempaskan Kenapa? Ada yang lebih bahaya. Banyak orang akan menggabungkan diri dengan mereka secara apa Bapak Ibu? Berpura-pura. Makanya hari ini saya bilang, waduh Tuhan gak gampang. Nanti kelihatan ada orang yang kelihatannya cinta Tuhan. Ada orang yang kelihatannya pelayanan. Ada orang yang kelihatannya sungguh-sungguh. Tapi hidupnya tidak ada integritas tidak jujur dalam keuangan, tidak jujur dalam hal waktu, tidak jujur. Ini bahaya Bapak Ibu. Sebagian dari orang bijaksana itu akan jatuh. Lihat saudara. Sudah benar dan bijaksana loh, bisa jatuh. Bisa jatuh karena duit, jatuh karena kesombongan, jatuh karena kemarahan. Supaya dengan demikian diadakan apa Bapak Ibu? Lihat ini, pengujian satu, penyaringan dua, dan pemurnian. Makanya sikon seperti Tuhan izinkan baik, sudah. Semua kita sedang dimurnikan. Semua kita sedang diuji. Semua kita sedang dimurnikan. Di antara mereka, sampai pada akhir zaman sebab akhir zaman belum mencapai waktu yang telah ditetapkan. Ini ditulis Daniel di zaman perjanjian lama Bapak. Makanya kalau orang tidak bijaksana yang kita belajar minggu lalu gegabah. Kalau gegabah menghasilkan roh pertengkaran. Makanya saya mau beritahu saudara hari-hari ini hati-hati. Ayo bijaksana. Di masa sulit seperti ini, gunakan uang. Jangan sembarangan. Dalam sikon seperti ini saudara, semua harus bijaksana. Makanan yang sederhana, nikmati. Makanan yang mahal, ucapkan syukur. Jangan dibuang. Ucapkan syukur. Saudara hati-hati nih, masa-masa yang tidak mudah. Next. Dikatakan lagi. Banyak orang, apa Bapak Ibu? Disucikan dan dimurikan dan diuji. Dua kali loh saudara. Tetapi orang-orang fasik akan berlaku fasik. Tidak seorang pun dari orang fasik itu akan memahaminya. Lihat saudara nih. Kalau saudara hatinya fasik, fasik itu tidak nurut sama Tuhan. Gak bakal memahami. Kita ini disikon sepertinya akan bingung sendiri. Harus bagaimana? Saudara saya percaya loh, Tuhan akan pasti buka jalan. Yang percaya katakan. Saya dapat firman ini bagus saudara. Ayo baca bersama saya. Dua, tiga siapa yang makan, janganlah menghina orang yang tidak makan. Siapa yang tidak makan, janganlah menghakimi orang yang Kenapa dikatakan dua tiga? Sebab Allah telah bukan akan loh, telah menerima orang itu. Saudara Paulus menyadari satu kali akan terjadi nih roh perpecahan. Waktu itu lagi ribut saudara soal makan. Yang satu bilang, oh ini halal. Yang satu bilang, tidak. Sampai keluar firman. Siapa yang makan, janganlah menghina yang tidak makan. Siapa yang tidak makan, jangan menghakimi. Nah yang menarik saudara. Siapakah kamu kata Tuhan? Sehingga kamu menghakimi hamba orang lain. Artinya apa? Orang yang makan yang tidak makan itu bukan hamba saudara. Entahkah ia berdiri, entahkah ia jatuh, itu adalah jawab urusan tuannya sendiri. Tetapi ia akan tetap berdiri. Ini luar biasa Paulus ini positif banget. Karena Tuhan, apa Bapak Ibu? Berkuasa menjaga dia terus. Nah ini kuncinya di sini. Kemarin saya dengar ada hamba Tuhan, oh, bagus banget saya merung gitu. Aku berdoa semalaman. Aku dapat firman, dapat terima tentang bidan. Wih, saya baca, itu luar biasa. Itu rema. Untuk menolong banyak orang yang supaya bisa Musa lahir. Kalau nggak ada, Musa mati. Jadi semua rema. Remanya di mana? Saudara yang berkuasa atau Tuhan yang berkuasa. Ini kuncinya di sini. Tuhan akan menjaga dia tetap berdiri kalau saudara mengizinkan Tuhan yang berkuasa. Yang percaya katakan, ini penting. Jadi roh perpecahannya dikalahkan. Be wise, be smart. Ini saudara. Kalau gak ngeri saudara. Siapakah kamu sehingga kamu menghakimi? Urusan tuanya sendiri. Next. Nah ini Paulus dasarnya di sini. Segala sesuatu halal bagiku. Sini disambung soal makan tadi sudah. Tetapi bukan semuanya apa Bapak Ibu? Maka dari itu perlu bijaksana. Aku bebas ngomong, eh hati-hati. Alkitab berkata, setiap perkataan akan dipertanggung jawabkan. Kalau kamu ngomong salah, kamu akan menuai. Kamu ngomong benar, kamu akan menuai. Ini hati-hati sudah. Aku bebas, tapi aku cek. Aku berguna enggak ya? Segala suatu hal bagi tetapi aku tidak membiarkan diriku diperhamba oleh suatu apapun. Kenapa? Karena Paulus itu hambanya Tuhan. Jangan diperhamba sudah. Oleh sikon apapun. Kita semua hamba Tuhan. Yang sepakat katakan Nah, ini yang bagus saudara. Ayo baca dulu sama-sama saya, dua tiga. Janganlah terlalu saleh. Janganlah perilakumu terlalu berhikmat. Perhatiin ya, kalau terlalu itu begini akibatnya. Mengapa engkau akan membinasakan dirimu? Do not be excessively righteous like those given To self-conscious. And do not be overly wise, pretentious, Why should you bring yourself to run? Ini membinasakan, saudara. Tanpa kita sadari. Jangan terlalu salah itu apa? Di luar batas normal, saudara. Di luar batas benar seperti yang diberikan pada orang yang angkuh, sombong. Jangan terlalu bijaksana menuntut lebih sombong ya Mengapa engkau harus membawa dirimu ke dalam kehancuran? Saudara, saya mau menjelaskan ini lebih panjang sedikit. Hari-hari ini saudara, terutama saya mau beritahu saudara yang perfeksionis ini hati-hati. Ini gampang jatuh di sini. Saya mau beri contoh. Saya pernah pernah ngomong ya, saudara kalau balap saudara mau ngelewatin mobil di Indonesia aturannya dari kiri, kiri atau kanan? Kanan toh? Saya pernah cerita ya, saya dari Jogja mau ke Magelang saja saudara. Itu truk begitu banyak, gak cuma satu loh. Truk itu truk saja ikut komsel saudara. Truknya tuh bawa apa itu? Pasir tapi komsel. Runtungan saudara. Bisa lima, bisa enam itu nempel di kanan semua. Saudara mau nunggu atau mau balap dari kiri? Ayo. Saya waktu itu tanya sama Bapak Waka. Pak, aturannya gimana? Gak boleh dia pertama, gak, saya nggak nyebutin contohnya. Gak boleh, balap harus dari kanan, gak boleh kiri. Saya bilang, kalau begini gimana? Dia ketawa, <laughs> hahaha, lu kenapa ketawa pak? Ya gak bisa, sudah ngerti ya? Jangan terlalu saleh. Saudara harus tahu, makanya hati-hati. Ini hati-hati, sudah. Jangan terlalu saleh. Saudara harus saleh, tapi jangan terlalu saleh. Yang sepakat katakan? Ada yang namanya saleh di sini? Pisang saleh? Orang yang perfeksionis hati-hati apa? Sikap hati. Mereka menyakiti hatinya dengan perbuatan mereka. Ya karena perbuatannya salah. Maka timbullah apa Bapak Ibu? Tulah di antara mereka. Tetapi Pinehas berdiri dan menjalankan apa Bapak Ibu? Hukum maka berhentilah tulah itu. Apa itu hukum? Inilah hukumnya. Kita harus tetap kuat, hidup benar dan bijaksana apa hukumnya? Kita harus bertindak. Ayo doa defensif. Ayo doa ofensif. Saya senang saudara. Senin sampai Sabtu sekarang bertambah banyak. Orang mau doa tiap pagi jam 6 Tuhan. Doakan Indonesia. Saudara nanti akan nyesel loh. Saudara nggak jadi serahat Saudara hati beli rumah, cuman mikir tidur. Ada orang lagi, oh, aku kalau tugas, kalau tugas aku nggak datang, aku nggak tugas datang. Ini ini bukan spirit spirit hamba. Itu spirit bos. Bertindak. Saudara mau yang defensif, ofensif, terserah. Dan mari Bapak Ibu, datangi para isoman yang sudah sehat, yang sudah kena vaksin alami, sudah sehat, berbuatlah kebaikan. Kita doa bersama, saya percaya tulah akan berhenti, Indonesia akan diberkati. Ayo ucapkan berkat, ucapkan berkat, Indonesia diberkati. Berhentilah Tuhan, tulah buat Indonesia.